Uh, ako nga, si Christina, uh, gikan ko sa uh, taga, taga Pilipinas. Ang uh, akong natao ko sa Cebu, uh, nasa Visayas. Um, uh, eskwela ko sa Manila, sa uh, University of the Philippines. Pero ni, ni ngadto ko sa New York for uh, 20 katuig.